जिला शोपियान में हमारे गांव शादाब करेवा के अंदर नई बस्ती फीरवाड़ नामी इलाका अपने बसने के इब्तदाई दिनों से ही सड़क रवाबित से महरूम है मैं हूं मुशीरुल हक मनहास और ये है मेरी आवाम आज पचास से लेकर साठ साल कम से कम सत्तर साल हो गया जनाब हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है और लाइट भी हमें है पानी भी हमें है थोड़ा बहुत चलता है ठीक ही है शुक्र मगर रोड की हमें बहुत प्रॉब्लम है हमारी जब कोई माँ बेटी बीमार होती है कोई डिलीवरी बात होती है कुछ भी होता है जनाब हम चार पाए पर उठाकर उसको नीचे तक ले जाते हैं शदाब करेवा तक कुत्तू को तो भी कोई पूछता है ऐसे वो रोड पर होता है उसको ऐसे कोई पत्थर मारता है कुछ पर साइड हमें वो भी कोई पूछता नहीं है जनाब हमारा जो मतला हमारा मतला यह है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं स्कूल जा, जाती हैं तो जाने को बहुत दिक्कत होती है रोड की हमें बहुत प्रॉब्लम है कम से कम पचास साल साठ साल हो गए हमारे पास नज़रअंदाज कर दिया है हर किसी के पास हम चले हम गए हर किसी के पास पर हमारा जो हमारा जो मताला ये किसी ने अभी तक पूरा नहीं किया हमें कुछ नहीं चाहिए हमें खाली रोड चाहिए क्यों अगर यहाँ को कोई केस हो जाए औरत को, को बीमार हो जाए डिलीवरी केस हो जाए तो हमें चार पाइप उठाना पड़ता तो मौत ले ले जाना हमारा इतनी मताला साहब हाँ, तो मुझे यहाँ से जब कॉलेज जाना होता है जब बारिश होती है जब बर्फ़ होती है तब तो मेरे एक एक दो दो महीने भी कॉलेज का मतलब वेस्ट हो जाता है टाइम क्योंकि हमें रोड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ही नहीं कि हम कॉलेज जा सके जब हम अपने रेस्ट उनके पास मांगने के लिए जाए तो किसके पास मांगने के लिए जाए बस कहते हैं उस दफ्तर के चक्कर काटो उसके काटो उसके काटो हम हर एक के दफ्तर के चक्कर काटते हैं चक्कर काट कर खुद भी चक्कर आते हैं बर्फ को चढ़ान से बबाई को जाएगा जमाना होगी बंद कोई नहीं નેના નહીં બન્યા કોઈ નહીં બને ભાઈ પેડા મારે नफर जोड़े नफर तो छंगे थे कि नहीं पार तोड़ी वो तो फिर नफर कितने खट्टा पर छंगी नहीं सब बोलती नई बस्ती फीरवाड़ नामी इलाके में रहने वाले अवाम की मुश्किल के इजाला के लिए हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियान महकमा R and B Jammu Kashmir और हल्का इंतखब शोपियान के एम एल ए और एमएलसी जनाब जफर इकबाल मनहाज साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए इलाके को जल्द अज जल्द सड़क फराहम करें हम नाजरन से भी गुजारिश करते हैं कि वो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर और फेसबुक ट्विटर और दीगर समाजी रवाबित वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हुए मंदरजा बाला अथॉरटीज़ पर काम करने के लिए दबाव बनाएं पहाड़ी ज़िला शोपियान कश्मीर से मैं मुशीरुल हक मनहास कश्मीर अनहर्ड के लिए